Christmas high Look that I drop by Look that I appear ခါကိုခေတ္တမို့တော့ပါ Yeshu Christo Look that I can I The need to know I you know for ya Just a little change mind. သူသာနိုင်အပြည့်ရဲ့ခါကိုကဲတမို့တော့ပါယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံ